उठ के पानी पिया करो जिनको जोड़ों में दर्द है जिनको मोटापा है कफ है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए उनको गर्म पानी पीना चाहिए अब देखो पानी के बारे में मैं बात करूं तो बहुत बड़ा विज्ञान है सुबह गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है और दिन भर गर्म पानी पियो तो एक महीने में दो से तीन किलो वेट कम हो जाता है और गर्म पानी में गोमूत्र डाल के पियो तो पाँच किलो तक वेट कम हो जाता है एक महीने में गोमूत्र का अर्क ले लिया करो अपना देसी गायों के गोमूत्र से तैयार करते हैं अपन गोमूत्र का अर्क ये मोटापा के लिए कैंसर के लिए टीबी के लिए लीवर के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए किडनी के लिए स्किन रोगों के लिए जिनका बॉडी में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है मोटापा और कब्ज के लिए तो दवाई है ये गोमूत्र तेज़ गर्म पानी में गोमूत्र पी लो पहले थोड़ा सा डाल के पी लिया ऊपर से थोड़ा वैसा पानी पी लो जिनको सुबह उठ के पानी पीने की आदत नहीं है पहले एक गिलास पिए फिर दो फिर तीन चार गिलास तक सुबह सुबह पानी पी सकते हैं आपको योग की क्लास में जाना है तो आप सुबह उठते ही दो एक या दो गिलास पी लिया करो फिर क्लास से आने के बाद पी लिया करो तो हाँ सुबह गर्म पानी में आंवला एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं उससे बाल अच्छे रहते हैं आंखें अच्छी रहती हैं स्किन अच्छी रहती है हड्डियाँ अच्छी रहती हैं और पूरी बॉडी में एनर्जी रहती है किसी भी तरह के न्यूट्रिशंस की माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशेंसी नहीं होती है आजकल विटामिन की डेफिशिएंसी आयरन की कैल्शियम की न्यूट्रिएंट्स की बहुत तरह की डेफिशिएंसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ये बहुत होती है तो आंवला एलोवेरा का जूस और गोमूत्र पीते हैं उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है उनका आमाशय उनकी माने उनका स्टमक उनका लीवर उनकी इंटेस्टाइन ये सब बहुत अच्छी रहती है उनकी तो खैर सुबह उठ के पानी के साथ क्या क्या पी सकते हैं वो आंवला एलोवेरा गोमूत्र आदि मैंने बता दिया है वैसे कुछ लोग नींबू और शहद गर्म पानी में पीते हैं एक चम्मच शहद और एक नींबू गर्म पानी में पीने से उससे भी मोटापा कम होता है अब जिनको जोड़ों में दर्द है और अस्थमा है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए हाँ जिनको एसिडिटी है उनको नॉर्मल पानी पीना चाहिए घड़े का पानी अथवा तांबे के लोटे का पानी पीने से भी कॉन्स्टिपेशन में बहुतों को फ़ायदा होता है तीन से चार लीटर लिक्विड जाना चाहिए गर्मियों में तो चार से पाँच लीटर भी कभी कभी हो सकता है कितना लिक्विड जाना चाहिए पानी या कोई भी लिक्विड दूध छाछ जूस किसी भी रूप में कितना तीन से चार लीटर लिक्विड सर्दियों में कम से कम तीन लीटर गर्मियों में कम से कम चार लीटर लिक्विड जाना चाहिए अपनी बॉडी में खैर सुबह उठ करके पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए बैठ के पीना चाहिए जिनको ऐसे उकड़ू बैठ करके पीने में असुविधा होती है ना जैसे कुछ कुछ तो ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे ऐसे बैठ के पी लेंगे अब जिनका शरीर भारी भरकम हो तो लुढ़क ही जाएंगे तो वो कुर्सी पर बैठ के पी लें जिनका शरीर भारी भरकम ऐसे बैठने में असुविधा होती है तो वो चेयर पर बैठ के पानी पी लें खड़े होकर के लंबे समय तक पानी पीने से आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है क्या हो जाता है बोलो आर्थराइटिस और गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती है जो लंबे समय तक खड़े होकर के पानी पी रहे हैं अब आप देख लेना आपको या तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम मिलेगी या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मिलेगी घुटनों में दर्द कमर में दर्द जोड़ों में दर्द इसलिए सुबह उठ करके बैठ के ही पानी पीना चाहिए अब पानी के बारे में पूरी बात बता देते हैं खाने के एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए भोजनांते विषम वारी खाने के एक घंटे बाद पानी खाने के तुरंत बाद यदि बहुत रूखी सूखी रोटी खाई तो एक दो घूंट पी सकते हैं चटनी आदि के साथ रोटी खाई है तो और खाना तो चबा चबा के खाना चाहिए खाने को सॉलिड को इतना चबाओ कि चबाते चबाते लिक्विड हो जाए ये है खाने की परंपरा